1978 წლის 20 მაისს შაბათი დღე იყო მეგობრები შევიკრიბეთ რესტორან ყაზბეგში ეს რესტორანი იყო მიწის ქვეშეთში ძალიან რესტორანი მაღალი სიტყვაა ძალიან სინამდვილეში ეს იყო სტუდენტური ადგილი სადაც იაფად ჭამასმა შეიძლებოდა და ძალიან რისხანი გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ მეორე დღეს უნდა შევკრებილიყავით ჩემთან სახლში ყიფშიძის ქუჩაზე და შეგვექნა იატაკ ქვეშეთში პარტია 9 კაცი ვიყავით, ველოდებოდი 8 სტუმარს მეორე დღეს და აი 78 წლის 21 მაისს კვირა დღეს მოვიდა ორი კაცი. მე შემოგვემატა ჩემი ძმა დავითი და ასე ოთხმა კაცმა დავაფუძნეთ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია. მაშინ წესდება და ასეთი რამეები მომზადდა და წესდების ვერსია ჩემი დაწერილი იყო ძალიან გავდასაჭო კავშირის კომუნისტური პარტიის წესდებას, იმიტომ ცოტა ქონდა ასე ვთქვათ მასალა, მაგრამ რაც თავარია პირველივე გადაწყვეტილება მივიღეთ ეს იყო სახელის თაობაზე, იყო ორი წინადადება, რესპუბლიკური პარტია ჩემი წინადადება და დემოკრატიული პარტია ვახტანგ ჯაბირაძის წინადადება. ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ კენჭის ყრაზე ხმები გაიყო და 2:1 სამი კაცი ვიღებდი სკენჭის ხაში მონაწილეობას, იმიტომ დავითი ჯერ სრულწლოვანი არისო. ა 2:1 მოუგე დაბირაძეს და ასე ავიღეთ ეს სახელი. ბუნებრივია სახელები ავიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც იდეალური ქვეყანა იყო, მაშინ ჩვენა ევროპულ პარტიებს არ ვიცნობდით, საქართველოსი პოლიტიკური პარტიები არისო. იატაქვეშეჩიც და ამიტომ ბუნებრივია არჩევანი დიდი ქონდა, ასე რომ მე მიმაჩნია რომ სახელი პარტიას სწორად მიეცა და ხანდახან ამით ძალიან სერიოზულად ვამაყობთ ჩემთვის. ჩვენი პირველი ტექსტები რო წავიკითხოთ, საკმაოდ ეკლექტურია, გულუბყვილოა, უნებრივია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ოთხი ახალგაზრდა კაცი იმ ქვეყანაში, სადაც დავაპარაკებაზე ანეკდოტზე იჭერენ და ციგნის საკითხებს და იატაკქვეშეში პარტია შექმნის, ეს იყო ნაბიჯი, რომელიც რა თქმა უნდა ისე დამთავრდა როგორც თავდება ხოლმე და გვაპატიმრეს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო ყველაზე ბედნიერი ხანა ჩემს ცხოვრებაში, შესაძლოა სხვებიც ასე ფიქრობენ. იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგეთ ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ, ა ჩემი პირადი კეთილდღეობისთვის არა. რაც მე მგონი კარგია, ყველამ უნდა გააკეთოს რაღაც ასეთი. ამბობენ ხე მაინც დარგეოდაი ჩვენ 4 წელი, 3 წელი, 3 ნახევარი წელი დავრგეთ ასე ვთქვათ. რესპუბლიკური პარტია ჩამოყალიბდა შემდგომში როგორც ლიბერალური პარტია, ახლა თავარი მისი ორიენტაცია არის სწორედ ისღირებულებები, თავარი ღირებულებები, სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება, ტოლვა ბედნიერებისაკენ, რომელიც არის თავარი ევროპული ღირებულებები და რა თქმა უნდა, თავისუფლება არის წინ წამოწეული პიროვნება და პიროვნების თავისუფლება, ადამიანის უფლებები არის წინ წამოწეული ამ პარტიის მოღვაწეობაში. ძალიან კარგია რომ ბოლო ხანებში პარტია გახდა გენდერულად თანასწორი იმიტომ რომ თავიდან არ ყავდა ქალი წევრები ერთადერთი ქალი წევრი ყავდა ინგაშირავას სახით ჩემი მეუღლის სახით და ისიც არ იყო აფიშირებული. ახლა მოიხსენებათ პარტიას ხელმძღვანელობაში ქალები ხავს, რაც ხანდახან ხუმრობის ქალების პარტიას გვეძახიან, მაგრამ ჩვენ კაცები ყოველას ვაჩვენებთ, რომ ჩვენც რაღაცას წარმოადგენთ. ჩემი აზრით ეს არის პარტია ერთადერთი ქვეყანაში, რომელსაც აქვს შიდა პარტიული არამარტო დისციპლინა, არამედ დემოკრატია, სადაც ყველაფერი არჩევნები ჩნდება. არც ერთი საკითხი არასოდეს არ მიგვიღია ერთხმად და ეჟინით რომ დედაკარგია, ყოველთვის ყავდა მოწინააღმდეგეები და ყველაზე იდეალური გადაწყვეტილებაც რო იყოს ერთი გურამბერიშვილი ყოველთვის მოიძებნება, რომელიც არ დაეთანხმება მარტო იმიტომ, რომ ერთხმად არ მიიღო გადაწყვეტილებები. ეს ძალიან პრინციპული არის ჩვენთვის. თავიდანვე ასე იყო დაწყებული. რესპუბლიკურ პარტიაში მოხდა სერიოზული ცვლილებები. პარტიის დან წავიდა რამდენიმე ადამიანი, მნიშვნელოვანი. მიუხედავად ამისა, პარტიამ შეინარჩუნა თავისი განსაკუთრებული ზირითადი ისბირთვი, რომელსაც ერთ ერთუიანი წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რას უნდა აკეთებს პარტია. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო ლიბერალური ნაწილი და ყველაზე უფრო რესპუბლიკური ნაწილი ის არის რომელიც დარჩა კიდევაც სერბულ პარტიაში მაგრამ მიუხედავად იმისა რა თქმა უნდა დარტყმა სერიოზული არის მიყენებული და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გადავიტანოთ იმით რომ გავაძლიეროთ ახალგაზრდების მოსულა პარტიაში მიმდინარეობს რამდენიმე ძალიან კარგი პროექტი ამ მიმართულებით და პარტიაში შემოდიან ახალგაზრდები რაც იმას ნიშნავს რომ იგი კმედითი იქნება ხალხი ბევრი ყავს უკვე ისეთი, რომ ეს ბევრად უფრო ახალგაზრდა ვიდრე თვითონ რესპუბლიკური პარტია. არ ვერ გეტყვით საშუალო ასაკს, ახლა რაღაცას მეანგარიშებთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე სწორედ იმ იდეალურ მდგომარეობას უახლოვდებით, როდესაც პარტიის საშუალო ასაკი და პარტიის ასაკი ერთმანეთს დაემთხვევა. ანუ ბევრი ახალგაზრდა იქნება წინ წამოწეული და ჩვენ ყველანაირად ხელ შევუწყობთ, რომ სწორედ ისინი მაპარაკობდნენ, სწორედ ისინი და ბებიებმა, ბაბუებმა არ გადაწყვიტოთ ქვეყნის ბედი, არამედ გადაწყვიტოთ შვილიშვილებმა და შვილთაშვილებმა.